मेरे बाद किसको सताओगे मुझे किस तरह से मिटाओगे मुझे किस तरह से मिटाओगे मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे रो रो के फरियाद